ल हेलो गुड मर्निङ नमस्कार सबैजनालाई है आज चाहिँ म चाहिँ बिहानै फिल्म हेर्न आएको छु यो विश्वज्योति मलमा यो भोला भन्ने फिल्म लागिरहेछ अहिले यो भोला कस्तो बनेको छ थ्री डीमा हेर्न पाइने रहेछ होइन म यो भोला भन्ने फिल्म हेरिसकेपछि फिल्मको रिभ्यू फिल्म कस्तो छ भनेर पनि तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछु है म चाहिँ यो भोला भन्ने फिल्म हेर्न आएको छु अहिले ल म तपाईँहरूलाई अब यो भोला फिल्म हेरिसकेपछि चाहिँ यो फिल्म कस्तो बनेको छ भनेर म तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछु है त ल साथीहरू है म चाहिँ फाइनल्ली फिल्म हेरेर घर आइपुगेको छु फिल्म एकदम राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ पर्सनल्ली रूपमा तपाईँहरूलाई थाहा होला यो रिमेक मुभी हो तेलुगुको रिमेक मुभी हो मुभी हो यो होइन अजय देवगनले खेल्या यसमा चाहिँ तपाईँको सिन सुरुमै फिल्म जब स्टार्ट हुन्छ तब फाइटबाट सुरु हुन्छ होइन तबुले चाहिँ भट्ट होइन गनको फाइटबाट सुरु हुन्छ एकदमै सुरुमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ क्या हेर्दाखेरि फिल्म हल फिल्म ट्याक्क सुरु भइसकेपछि नाम नाम दिनुभन्दा अगाडि पनि सुरुमा फाइट आउँछ क्या भटटटट आउँछ होइन अब थ्री डीमा हेर्दाखेरि अब गोली पनि सुई सुई आँखामै आयो जस्तो लाग्छ होइन एकदम राम्रो छ त्यसपछि कहानी बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढ्छ खासै त्यस्तो इन्ट्रेस्टिङ कहानी त छैन तर जुन त्यसलाई देखाउनु पर्ने स्टाइल हुन्छ होइन देखाउनु देखाएको तरिका छ त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई र तपाईँको त्यसपछि एउटा जेलमा एउटा व्यक्ति परेको हुन्छ त्यो जेलमा परेको व्यक्तिले चाहिँ उसको कहानी सुनाइरहेको हुन्छ कि अजय देवगन को बारेमा कहानी सुनाइराखेको हुन्छ अजय देवगनले कसो कसो गर्छ के गर्छ अगाडि कुन ब्याकग्राउन्डबाट आएको हो भनेर हल्का कहानी देखाइरहेको हुन्छ त्यसबिचमा चाहिँ तपाईँको एक एकदमै अक्षय अजय देवगनको चाहिँ इन्ट्री हुन्छ कि अजय देवगनको इन्ट्री कसरी हुन्छ भन्दाखेरि उसको एउटा छोरी हुन्छ छोरी चाहिँ तपाईँको बाल अनाथाश्रम अनाथाश्रममा उसलाई पालेको हुन्छ त्यस पछाडि पुलिससँग भेट हुन्छ अजय देवगनलाई पक्रेर राखेको हुन्छ त्यतिकै बिचमा कसैले षड्यन्त्र गरेर पुलिसहरूलाई त्यहाँनिर बिहोस बनाउने कार्य भएको हुन्छ र ट्रक चलाएर चाहिँ हस्पिटल जानुपर्ने केस हुन्छ होइन त्यो केसमा चाहिँ अजय देवगनलाई मात्रै ड्राइभ गर्न आएको हुनाले त्यहाँनिर त्यो तबुले चाहिँ अजय देवगनलाई अलिकति ब्ल्याकमेल गरे तरिकाले उसलाई चाहिँ अनि अजय देवगनलाई चाहिँ त्यो तबुले एकदमै ब्ल्याकमेल गरेर ड्रा ड्राइभिङ गरिदिनु पऱ्यो भन्ने हुन्छ होइन त्यसपछि अजय देवगनको जङ्गलमा यस्तो बबाल फाइट छ होइन यो फाइट त्यो फाइट चाहिँ एकदम हेर्न नभुल्नु होला अजय देवगनसँग डराएर चाहिँ बाघ पनि भाग्छ कि अजय देवगनलाई देखिसकेपछि त्यो बाघले पनि अगाडि धुलाइ खाइसकेको हुन्छ के हुन्छ बाघ चाहिँ भाग्छ क्या र यसरी यसरी नै सरल रूपमा फिल्मको लास्ट लास्ट हुन्छ र लास्ट फाइट चाहिँ फाइट चाहिँ बबाल छ क्या तपाईँहरू हलमै गएर हेर्नुपर्छ है त्यो फाइटको मजा लिनलाई चाहिँ त्यसपछि एउटा हात हातमा एउटा फलामको हात लगाएको मान्छे देखाएको हुन्छ बिचमा र लास्टमा त्यो मान्छे देखाउँछ क्या एउटा ठुलो नाउँमा त्यो नाउमा देखाइसकेपछि चाहिँ ट्याक्क फिल्म टु बी कन्टिन्यू भनेर अफ हुन्छ क्या भनेपछि भोलाको टु पनि आउने भयो होइन यो कन्फर्म छ फिल्म एकदमै दामी छ म चाहिँ रेटिङ दिनु पऱ्यो भने पाँचमा चार पोइन्ट आठ दिन्छु है मलाई चाहिँ एकदम बवाल लाग्यो होइन एक्सन सिट एक्सन सिन चाहिँ एकदम बवाल छ र साथीहरू सबैजनालाई मलाई चाहिँ म मन पऱ्यो होइन तपाईँहरूले कहानी पनि हल्का सुनिहाल्नु सुनिहाल्नुभयो त्यस्तै त्यस्तै खालको छ अझ यो त रिमिक हो तपाईँले पुरानो फिल्म फिल्म सर्च गरेर पनि फुल हेर्न सक्नुहुन्छ होइन ल तपाईँहरूलाई तपाईँहरू सबैजनालाई अब फुर्सदको समय निकालेर जानु होला होइन अब सिनेमालाई माया गरिदिनु होला नेपाली हिन्दी जुन भए पनि होइन हामी अब नेपाली मुलुकको मान्छे नेपाली फिल्म पनि एकदम राम्रो राम्रो बन्न थालेको छ नेपाली फिल्मलाई पनि माया गर्नुपर्छ ल सबैजनालाई बाई बाई मलाई चाहिँ पर्सनल्ली रूपमा फिल्म एकदमै राम्रो लाग्यो है ल बाई बाई ल च्यानललाई चाहिँ सबैजनाले होइन ट्याप ट्याप हानेर एकदम सब्सक्राइब गरिदिनु पर्ने हुन्छ है तपाईँहरू सबैजनाको सब्सक्राइबले म अझै अझै होइन नयाँ नयाँ कुराहरू गर्नेछु नयाँ नयाँ भिडियोहरू भिडियोहरू लिएर आउने र यसरी नै म फिल्मको रिभ्यूहरू पनि लिएर आइराख्नेछु बिचबिचमा होइन अब तपाईँहरू सबैजनाले त्यसको लागि चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ